Señora presidenta, señorías, señor Puy, moi cordialmente. O primeiro, a primeira persoa que non cree unha palabra, bueno, algunha que tal vez sí, pero que non cree o que vostede dixo en Deiquí é vostede. Non cree para nada no que dixo, porque se o crese sería un paspán, e non o é. Hm? ¿Mm? Isto é unha persona con a formación, Xurídica e Económica, profesor de Economía. E, insisto, discípulo de don Carlos Filberto Otero Díaz, a quen coñecín dende anos 57 en diante, sei moi ben como pensaba. Coñecía mellor o pensamento de Marx que moita xente de esquerda. E a súa tese era impublicable cando a fixo no franquismo. Ainda que era un home conservador. Pero conservador é unha cousa, eh? Outra cousa é ser un reaccionario. E ainda cousa pior, ou moi diferente por momento, é ser simplemente unha especie de atila en Galiza sin sangue. E ademais, eh, o que pasa é que o que vostede ten que contar aquí é mergúllelle sin querer. Falando da cuestión da débeda dunha enmenda nosa que decía que era contradictoria, por unha banda decimos que non sei que, non, non vou repetir nin perder os poucos espacio de tempo que teño. Dixo, iso, se se aceptase, o que fai, o faría, é pechar os mercados financeiros a negociación de débeda. Verdad? Perfecto. O seña, orelleiras. Non hai outra forma de financiar a débeda soberana que nos mercados financeiros. Hm? dogma da Santa Metropolitana Iglesia Católica Apostólica de Roma. Por que non finanzan a débeda soberana os bancos de Estado ou o Banco Central Europeo? Aí está. Ou seña, usted acata unha animalada brutal que rompe absolutamente un dos principios básicos da soberanía dun Estado. O Banco de Estado é un instrumento da soberanía do Estado. E non hai soberanía do Estado, nin no Estado español, Banco de España, porque non pode financiar os gobernos, nin na Unión Europea. Por eso, precisamente, a Unión Europea é un enxendro incluso dentro do seu diseño. E o din todos, todos cabezas pensantes serias. Que é un enxendro de diseño. Porque é como un Estado federal, unha superestrutura federal, sin unha reserva federal como a norteamericana, ou sin un banco de Estado como Por lo tanto, vostede mesmo é vítima deso. Claro, evidentemente. É que agardan vostedes no que goberno do Estado teñen maioría absoluta nas Cortes para modificar determinadas leis. Cando fala de que o imposto sobre a renta das persoas físicas debe ser federal, ou seña, debe ser dos Cortes do Estado, por visto federal, sí. Los federales no sentido aquel de los policías. Mire, eh, sabe, vostede sabe e non lle vou dicir, e a pregunta é retórica, se quere, sabe vostede cal era o, o tipo do tramo superior do income tax nos tempos dos anos 40 e 50 en Norteamérica? Dígamo. Le estou dicindo que si, sí, dígame, cal era? Que porcentaxe era? Eh? Señor, non dialoguen, por favor, señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor. Señor Beiras, non dialoguen, señor Cui, por favor. Señor, señor Beiras, por favor, siga vostede a falar. Non pasa nada, non estou agredindo. Estou... Non, non, pero simplemente... É que non vou ben, non ten mi... Simplemente lle digo que non dialogue, ben, que fale vostede. Díxome, superado o 60%, 90% no tempo do no New Deal. E chegou, chegou sendo 80% incluso nos tempos de Eisenhower. E non era o Estado bolchevique, eh? eran os Estados Unidos de Norte América. E non producía o feito de que houvese unha evasión fiscal brutal, porque estaba controlada. Un país, un Estado con todos os defectos, cando cascaron aos, Vaya, aos mafiosos dos anos 30, 20-30, a la Capone, caparon por delitos fiscales. Aquí, ni siquiera, como se chama, Bárcenas, o cachan por eso, porque parece que non, non hai problemas. Os que máis teñen, e acabo, non só son persoas físicas, é o capital comercial transnacional para as grandes superficies, os que máis teñen, a costa do pequeno normal, da clase media, o capital financeiro, industrial e bancario, eléctricas, as petroleras, todo eso que vostedes non queren gravar. Non peñan con só de que somos máis ricos e non presuman vostedes dese ridículo imposto sobre as grandes fortunas. Uh, acabo. Universidade. Mire, A fuga de cerebros en España en 2012 foron 4.000, máis de 4.000 investigadores. Máis de 10.000 investigadores de fuga de cerebros dende 2009. O recorte do 31% dos créditos anuales de Estado para 2012 do 13 Moitas acumulou gracias, 31% para máis de máis que dá lugar a que o investimento, Remate, o financiamento público, máis de, máis esteña non chegue ao 0,6% do PIB cando o mínimo prometido era 2%. En Vigo, unha muller achegouseme parada... Moitas gracias, señor Beiras. Se non ten a palabra. 30 segundos escaso. Porque a súa filla, Universidade de Mois, acaba de devolverle a beca concedida a unha universidade que non lle dá nin 80 euros ao mes para vivir ali. Moitas gracias, señor Beiras. con el grupo parlamentario socialista